لا يفصل بيننا وبين آه، يوم عاشوراء إلا أيام عديدة نريد الحديث للمشاهد حول فضل هذه الأيام وما يجب على المسلم فيها الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل أما بعد ففضيلة هذا الشهر مشهورة ظاهرة وهي فضيلة خاصة نعم. وفضيلة مشتركة طيب الفضيلة الخاصة التي تميز بها شهر محرم عن سائر الشهور أن الله تعالى أضافه إليه نعم ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن أي الشهور أفضل صياما بعد آه عن أفضل الصيام بعد رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم ولم يأتي شهر من الشهور أضافه الله نعم. تعالى إليه إلا هذا الشهر وهذه فضيلة خاصة بمحرم وهذه الفضيلة آه، الخاصة بهذا الشهر آه، توجب نوع عناية فإن ما أضافه الله تعالى إليه من الأشهر والأزمان والأمكنة والأشخاص آه، إنما أضافه تشريفا نعم. إذا كان من المخلوقات فإن إضافته إلى الله تعالى إضافة تشريف كناقة الله وبيت الله وما أشبه ذلك نعم. هذه خاصية لهذا الشهر مميزة وأما الخاصية المشتركة فهي أن هذا الشهر من الأشهر الحرم نعم. التي قال الله تعالى فيهن منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وأحد قولي أهل العلم في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم أن الضمير يعود إلى الأشهر الحرم نعم. والظلم ممنوع في كل حال وفي كل حين وفي كل مقام لكنه خص النهي عن الظلم في هذه الأشهر طيب. لأنها أشهر معظمة وما عظمه الله يجب تعظيمه نعم. ويزداد الاحتياط فيه كذلك من الخصائص آه، التي تميز بها هذا الشهر وهي خصائص عملية أن شهر محرم من الأشهر التي يستحب صيامها فإن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. لما سئل عن أي آه، الصيام أفضل بعد رمضان نعم. قال شهر الله المحرم كله الشيخ آه لا آه، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أنه استكمل صيام شهر غير شهر رمضان ولكن آه، صيام أكثره هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوارد آه، فضلا وندبا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما عملا فإن أكثر صيامه كان في شعبان عليه أفضل الصلاة والسلام نعود دكتور خالد إلى صيام الأيام آه، ذكرنا في الصيام عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنه لم يصم شهرا كاملا سوى رمضان نعم لكن الآن في صيام عاشوراء يعني الآن يعني هل الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر أم العاشر والحادي عشر نعم أخص ما يكون في هذا الشهر فضيلة نعم. هو صيام يوم العاشر منه وذلك لما جاء في الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوما يتحرى آه، فضله على الأيام غير هذا اليوم يعني يوم عاشوراء فهو يوم كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرى فضله فهو أخص الأيام من حيث استحباب الصيام وقد كان واجبا في أول الأمر لكن هذا الوجوب نسخ بفرضية صيام رمضان وبقي الندب آه، للأمة بعد ذلك فصيامه أمر متفق عليه من حيث نعم. الاستحباب والفضل وهو آه، أقل المراتب في صيام آه، محرم أن يصوم يوم عاشوراء لتحصيل هذه الفضيلة الخاصة آه، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ندب إلى صيام يوم قبله آه، لما جاءه الصحابة فقالوا إنه يوم تعظمه اليهود فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئن, لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع فدل هذا على أنه ينبغي أن يضيف إليه يوما آخر آه، لفوائد أولا نعم. تحقيق ما هم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثانيا مخالفة لليهود آه، نعم. وغيرهم ممن يعظم هذا اليوم لأن مخالفة اليهود والنصارى من أصول التشريع وهو ملاحظ في جوانب عديدة لا سيما آه، إذا كان ذلك ممكنا وفي هذه آه، في هذه العبادة لا يحول بين ذلك وبين الإنسان أحد ثالثا أنه تحقيق لفضيلة صيام محرم فإن نعم. صيام محرم مفضل على غيره من الأشهر رابعا أنه من صام يوما لله تعالى كما في الصحيح من حديث أبي سعيد آه، باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا فهو تحصيل الأجر والفضل المرتب على صيام يوم آه، نعم. أما صيام يوما بعده فقد جاء في ذلك حديث في مسند الإمام أحمد لكن الحديث في إسناده وهن وهو آه، صوموا يوما قبله أو يوما بعده فالثابت الذي لا مرية في نعم. ثبوته ولا خلاف هو فضيلة صيام عاشوراء ثم إضافة يوم قبله وهو يوم التاسع هذا ذكر التاسع قبل آه، قبله نعم, نعم معه معه نعم يعني العاشر مع التاسع بعض آه، أهل العلم ذكر مرتبة ثالثة وهي وجعلها أول المراتب وهي أن يصوم يوما قبله ويوما بعده كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر نعم. والحافظ بن القيم رحمهم الله لكن آه، هذا لا ليس عليه دليل واضح لكن من أراد أن يصوم اليوم الحادي عشر لكونه يتمم بذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو لكونه يحب الاستكثار من صيام آه، محرم أو لكونه يحتاط فيما لو حصل اختلاف في دخول الشهر تقدما وتأخرا فصام يوما آه، بعده فذلك أمر واسع إن شاء الله لكن لو صام العاشر لوحده صام لو اقتصر على صيام نعم. العاشر فإن صيامه مقبول مأجور ولا كراهة فيه وقد نص على هذا جماعة من العلماء منهم شيخ نعم. الإسلام نعم. ابن تيمية وغيره هناك راحة في إفراد اليوم العاشر